A nome del sindacato FLMU di Cassino esprimo la totale solidarietà ai compagni lavoratori metalmeccanici della Nissan Moncado in Spagna per la lotta che stanno portando avanti dal 4 maggio. La nostra non è soltanto una solidarietà formale ma anche sostanziale perché la lotta dei lavoratori metalmeccanici, delle industrie automobilistiche di tutta Europa deve vedere coinvolti tutti i lavoratori di tutta Europa perché il problema è comune a tutti i lavoratori di tutta quanta Europa. La chiusura dello stabilimento Nissan Moncado in Spagna stride pesantemente con i profitti e gli utili maturati nell'ultimo anno, soprattutto negli ultimi nove mesi, che non giustificano assolutamente la chiusura dello stabilimento in Spagna. Giunga la nostra solidarietà e hasta la vittoria, sempre.